1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 1, 2, 3, on va avancer devant. Donc, 1, 2, je recule, 3, 4. Pointe, toujours pointe. Pas poids du corps, pointe. On recommence. 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. Et 1, One more time. Five, six, seven, basic. One, two, three, and four, and go. Six, seven, eight. Left, right, left, right, right, left, right, left. One, two, and three, four, and five, six, and go. Eight. left, right, left, right, right, left, right, left, basic, Et 5, 6, 7, 8. Change the line, please. 5, 6, 7, pas de barre. Et 1, 2, et 3, barre. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basico. 1, 2, 3, nos pieds Go Yes. OK. Ici les hanches. 1, 2, 3, 2 fois. Et 5, 6, 7, 7 On montagne. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Turn. Change the line. Les hanches. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 1 more time, et 1, 2 et 3, 4, 5, turn, 7 et 8 et 1, slide, body wave, basic, 3 et 5, 6, 7, from the top, basic, 1, 2, 3, 4 et 5, turn, et 1, 2 et 3, 4, slide, body wave, et basic step, go!